közvetlen. Ó, nem tudom, de lényeg a közvetlen. Jó van, jó van. Jól van. Mindenesetre nem túl barány. Jó estét kívánok! Szia! Melyiknek a lagafú? Szervusz! Te vagy? Te ki vagy? Te vagy a lagafú? Segíthetek valamiben? Te? Lagafú vagy? Hogy hívnak? Hogy hívnak? Telefonomat adod? Hogy hívnak? Hogy hívnak? Hogy a kedves urat, hogy távozzon innen. Vadafuk vagy? Legyen szíves innen távozni. Vadafuk vagy? Vadafuk vagy? Figyelj, most állj le. Most állj le. Vadafuk vagy? Csongi. Most állj le. Horog. Te vagy a vadafuk? Igen. Mit kerestek a felső tábornál? Kicsoda. Mit ott? Kicsoda, itt vagyunk. Figyelj, Feri. Én, én biztos... Micsoda? Sértés rendőrt azonnal létezik.